the day, the MBB Global Prayer day, the day where we pray for the Muslim background believers and together with نصلي فيه من أجل المسلمين من خلفية إسلامية. I am Iman and we are so honored أنا هارون إبراهيم وأنا إيمان. We are honored to be here together with you praying for يشرفنا أن نكون معكم ونصلي من أجلكم اليوم. not alone. We have brother Nasser Musa, who is an anointed worship leader and great man of God. Thank you for being with us and you're welcome to this show. نشكرك yes. انك تشاركنا yes. اليوم في هذا العمل. كل المجد للرب يسوع. Hallelujah. We Hallelujah. thank the Lord for this beautiful song. Brother Harun, we are starting, we are starting this beautiful event and uh, Give us an introduction. What's going to happen? What we are expecting? حدثنا عن ما سيحدث وما سنشاهد اليوم. This day yes. هذا اليوم ما ندعوه يوم الصلاة العالمي للعابرين uh, الصلاة هي كل يوم والرب يستحق التسبيح كل يوم uh, لكن الرب وضع على قلوبنا أن نأتي معا لنصلي من uh, أجل العابرين من خلفية إسلامية آه، حول العالم. آه، اليوم آه، آه، ستكون هذه uh, ال uh, الاحتفالية مترجمة بلغات عديدة آه، آه، ومعنا يصلي الكثيرين من آه، الناس والكنائس والمجموعات حول العالم بدأوا uh, الصلاة من uh, ساعات عديدة uh, Yes. And there you can choose هذا البرنامج سيكون على الام بي بي جلوبال دوت نت وتستطيع ان تختار uh, اللغه التي آه، تفضل الاستماع لها ايضا يمكنك ان تكتب او تكتبوا uh, صلواتكم على آه، uh, ترسلوا صلواتكم لنا على هذا الموقع وايضا على رقم الواتساب الذي سيظهر على الشاشه الان وتصلنا صلواتكم في الحال طيب. وسنصلي من أجل uh, uh, رائع جدا uh, معنا um, فيديو القادم لنشاهد من سيكون معنا With cross from darkness to light From blindness to sight, that's our story. We're MBBs, we have made the choice. In Christ we rejoice, give Him glory. For He is the one who loved us all and gave His all to set us free, who bore the cross for all of us. Muslim background believers we are, praying for those who are still far, praying for our families, our friends that we love, that they may receive grace from above. MBBs, we have made the choice, in Christ we rejoice, give Him glory. For he is the one who loved us all and gave his all to set us free, who bore the cross for all. alone. Hallelujah. I love the song. Oh my هاليلويا أنا أحب هذه الترنيمة جدا هذه الترنيمة خاصة بالعبرية. Yes, yes. Well, Brother Harun, tell us about, give us an introduction about the MBB situation and uh, what's أخي هارون كلمنا عن ما يحدث من أحوال العابرين الآن على الأرض. Well, I'm, I'm privileged and I really want to answer these questions, but let me start with uh, أحب أن أتحدث ah, كثيرا عن هذا الموضوع ولكن أولا لنفسر ما معنى MBB معناها مسلمين من خلفية إسلامية مسيحيين من خلفية إسلامية آه. وعندما نقول جلوبال معناها أنه حول العالم آه، معظمهم آه، يعيشون في آه، بلاد المسيحيين فيها أقلية فإذا العابرين هم أقل من الأقلية. And uh, they go through uh, persecution, mm. rejection, Uh, يمرون باضطهادات وإقصاء آه، uh, حتى أحيانا من المسيحيين uh, الأصليين آه. المسيحيين يمرون بضيقات هم من أنفسهم آه. فلا يريدون أن يزيد الاضطهاد ضدهم بمساعدة العبيد No more headache. No more headache. لا نريد صداع been yes. suffering for many, many years. Mm. That's why لأنهم آه، uh, كمسيحيين مروا باضطهادات كثيرة آه، على مر آه، uh, العصور لذلك uh, قررنا أن يفهم لنا مكان ننتمي إليه تكون لنا مجموعة ننتمي نحن نأتي من أمة الإسلام ولكننا نريد أن ننتمي لأمة oh. المسيح عندما تقبل المسيح أن أنت آه، خارج هذه الأمة التي كنت آه، تنتمي إليها والآن آه، المسيحيين من خلفية إسلامية يريدون أن يكون لهم مكان ينتموا إليه لذلك uh, قررنا أن يكون لنا أمة uh, المسيح كوميونيوم مسيانكا في على الأقل 80 آه، آه، دولة حول العالم هناك عابرين آه، يريدون أن ينتموا إلى جماعة واحدة لذلك كوميونيو مسيانك uh, أمة المسيح uh, تقول لك أنك لست وحدك Uh, uh, Dr. Yasser. Can you give us an intro about Dr. Dr. Yasser? Uh, Yasser Eric, he is uh, the الدكتور ياسر الترابي ياسر إريك هو الأسقف المنتخب لكنيسة العابرين لنسمع منه كمونيا موسيانيكا أمة المسيح It is a global عائلة حول العالم من إناس عرفوا خلاص المسيح مثلي ولدوا في عائلات مسلمة لكن المسيح تقابل معنا وأعطانا الرجاء ما يوحدنا ليس الماضي ولكن الحاضر في المسيح والمستقبل ونحن نسير مع المسيح ناتي من كل الامم من خلفيات وجنسيات مختلفه ونتحد في المسيح كوميونيو ميسيانيكا أمة المسيح تعطينا هوية خاصة وشعور بالانتماء الاضطهاد آه، ليس التحدي الأكبر بالنسبة للعابرين ولكن التحدي الأكبر لنا هو الشعور بهويتنا كعابرين كنيسة العابرين تعطي هذه الأرضية أو القاعدة الواحدة الأساس لكل العابرين حول العالم إذا كنت عابر وأنت آه، الآن تجلس في آه، بغداد في كابول في السودان في المغرب آه، أفغانستان أينما كنت أنت لست وحدك أنت تنتمي لنا يمكنك أن تتواصل معنا سنصلي من أجلك ونساندك كنيسة العابرين كوميوني مسيانكا شريكة um, uh, في يوم الصلاة العالمي لأننا لأننا نؤمن بقوة الصلاة الكثير منا أتينا للمسيح من خلفيات مختلفة آه، لأن المسيح لمس قلوبنا لماذا؟ لأن هناك الكثيرين صلوا من أجلنا لمشاهدينا غير العابرين من خلفية آه، آه، مسيحية أقول شكرا لأنكم انضممتم لنا اليوم لكي يفتح الرب آفاق السماء لأهلنا أما العابرين أشكركم على انضمامكم لنا اليوم وأقول لكم أنتم لستم وحدكم والرب له مقصد ومهمة خاصة لحياتك ولمن يمرون بظروف صعبة أقول أنتم لستم وحدكم لأن الذي دعاك من الظلمة يسوع المسيح نفسه سيعضدك ويرافقك أنت لست وحدك لأنك جزء من جسد المسيح العالمي أنت لست وحدك لأننا كعابرين سنقف معك ونعضدك بكل ما نستطيع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة فنحن لم نغير دين ولكن يسوع المسيح الذي دعانا لعلاقة شخصية معه ومع الآب وفي هذا اليوم لنتذكر أن نصلي من أجل أهلنا وأصدقائنا من لم يعرفوا يسوع المسيح بعد أن يفتح الرب عيونهم وعقولهم ويغير قلوبهم واليوم أيضا نشكر الرب من أجل عائلتنا التي لم ترفضنا بعد التغيير فنصلي من أجلهم ولنصلي أيضا من أجل الكنائس التي فتحت أبوابها لنا لتكون لنا فيها شركة مع جسد المسيح نصلي للجميع من المغرب إلى العراق من وسط آسيا آه، لشمال شرق آسيا جنوب أفريقيا أيضا أوروبا نقول لكم أنت لست وحدك يسوع المسيح يسير معنا وفينا واو واو brother what can you tell us about this this video Well, I, um, I just... هارون ماذا تقول عن هذا الفيديو؟ Dr. Yasser, thank you so much for opening the heart نشكرك uh, لأنك تفتح قلب كوميونينج أمسيانيكا أمة المسيح لنا جميعا نحن نريد الآن أن نفتح uh, الرحلة أمامكم uh, لنمر على بلاد العالم كله والعابرين فيها started in the Americas. We landed in the Americas. <laughs> so we go, we go through the yes. الأمريكتين. Yes. We start from the left yes. to the right. Yes, well now we are in North America. What can you tell us about the MBBs in North America? ماذا تقول well, عن العابرين في شمال أمريكا؟ watching us uh, and the MBBs in America, uh, especially to the Americans and to the churches. Thank you so much. في أمريكا، your churches. الكنائس نشكركم أنكم فتحتم قلوبكم وأبوابكم uh, للعابرين وأيضا فتحتم بلادكم ليكون لنا فيها بيت وراحة uh, oh, لنا الكثير uh, من العابرين في شمال أمريكا كندا Uh, وأمريكا وهناك عابرين uh, uh, مضطهدين هربوا إلى هناك هناك من هم أمام الكاميرات الآن بعد اضطهادهم هم يوصلون كلمة الله لأهلهم الخبر السار ليسوع المسيح للمسلمين Yes. And I do believe أؤمن that uh, God does not make mistakes, of course. أن الله and so when uh, when they لا يقع في أخطاء of their home countries, عندما نخرج uh, من for their uh, lives, بلادنا eh? and uh, so he brought them to a place where هو يأتي بنا host them, إلى مكان take them, يستضيفهم uh, them, يؤمنهم يربيهم يساعدهم to be in front of the TV, social media and all of that. We have a أمام الكاميرات والسوشيال ميديا. Sister Amani. هل تتحدث عن الأخت أماني؟ Here and we are going to join in prayer. Let's join her. All right. Okay. Hello. عندما um, نتحدث عن الصلاة للعابرين يظن الكثيرين أننا نتحدث عن العابرين في الشرق um, الأوسط نحن شاكرين جدا آه، آه، um, لأصواتكم ودعمكم وصلواتكم لنا في الشرق وأيضا آه، في الغرب ولكن اليوم أشجعكم أن تصلوا معنا خصيصا للعابرين في الغرب من هربوا من اضطهادات داخل بلادهم وأيضا من ما زالوا يواجهون اضطهادات شديدة مع أنهم يعيشون في الغرب عالم الحرية اليوم أدعوكم للصلاة من أجل العابرين في أمريكا صلوا معي أيها الآب نشكرك من أجل نعمك العظيمة على إخوتنا العابرين على نعمة الخلاص وأشكرك يا رب على بلد كأمريكا نتبعك فيها بحرية اليوم ولكن نصلي uh, من أجل العابرين في أمريكا الذين آه، ما زالوا يمرون باضطهاد في وسط عائلاتهم ومجتمعاتهم أصلي أن يكون حديثك قريب لقلوبهم وأن يشجعهم حضورك في حياتهم وأن يسمعوا صوتك أنت أولا وأن يستمروا في الشهادة لاسمك في عائلاتهم ومجتمعاتهم لأنه كيف يسمعون عنك بلا كارث فاجعل أفواههم تنطق بكلماتك يا رب نعلن أنه لن يفصلهم شيء عن محبة المسيح أصلي أن يسيروا متضعين كما فعلت أنت وأن يكونوا قديسين كما أنت قدوس يا رب نصلي من أجل كنائس مضيفة لهم وإخوة وأخوات يسيروا معهم الطريق أصلي أن ينمو ليكونوا رجال ونساء الله الأقوياء الأتقياء أنبياء ومبشرين يعيشوها حياة مكرسة مقدسة لمجد اسمك وحدك آمين Amen. Brother, you have a story about Sister Amani and you want to share with us. Um, well, I love stories. I love yes, I would do that. Yes. some years ago, just to let you know that Sister Amani is a host of a show called The Muslim. Um, الأخت أماني هي مقدمة And by the way, she is now with us translating. the Arabic تترجم باللغة العربية. some years ago, من عدة سنوات uh, الأخت uh, أماني uh, وصلها مكالمة من الجزائر oh, من سيدة قالت أخت أماني أنا أشاهد برنامجك أصلي آه، من أجل آه، أخواتي لم آه، يعرفوا بعد أني مؤمنة سيدة أخرى اتصلت بعد ذلك uh, وقالت uh, أنا سمعت uh, um, آه، الاتصال الأول آه، آه، هذه هي أختي في الحقيقة وكانت تعتقد أنها المؤمنة الوحيدة Oh, ولكن أنا أيضا مؤمنة واتصال آخر حدث وقالوا لنا أن هناك اثنان uh, آخرين في العائلة جاءوا لمعرفة المسيح لكنهم لم يكونوا يعرفوا كانوا, كانوا يظنون أنهم وحدهم المؤمنين في العائلة وتعرفوا على الأمر من خلال البرنامج على الهواء مباشرة والآن <laughs> uh, uh, uh, نذهب إلى Yes, uh, uh, this is brother Ibrahim. Yes. What a beautiful name. America. and uh, uh America he will الأخ Yes. Uh, with us, and I think he's he's in Brazil. Okay. Um, uh, he will present the Latin America yes. and will pray for, for us. I think it is سيصلي uh, in, in من أجل uh, أمريكا اللاتينية. And, um, uh, brother Ibrahim is another example. Mm. الأخ إبراهيم مثل Latin America. خرج من بلاده إلى أمريكا اللاتينية بعد اضطهاد وهو الآن جزء من آه، المشن المهمة آه، آه، لنشر كلمة المسيح Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer para esse dia internacional de oração para o mundo muçulmano. Queremos te agradecer que nós que vemos desse mundo do islamismo, que o Senhor que nos chamou para um dia por teu salvação, pedimos Deus para tu continuar abençoando nossas vidas, para continuar abençoando e fortalecendo nossa fé é, cada dia nos teus caminhos, no propósito que você tem por nós. Sabemos que Deus, tu está no controle de tudo. É você que nos chamou de um dia para a salvação. E queremos te agradecer. Fortalece nossa fé para que continuemos a caminhar contigo para sempre. Lord, we want to thank you. يا رب نشكرك نعم، أنك دعوتنا من العالم الإسلامي وأخرجتنا لنعرفك أنت يسوع المسيح مخلصنا آه، آه، آه، يا رب قوي وعضد إيماننا أيضا يا رب إخوتنا الذين يمرون باضطهاد أغدق عليهم بركاتك وقوتك أشرق عليهم بنعمتك وعلمنا أننا اليوم لسنا وحدنا لأنك معنا أقم يا رب رجال ونساء أتقياء يوصلوا كلمة الخلاص حول العالم أن يكونوا قدسين ومبشرين ووعاظ حول العالم في اسم يسوع نصلي آمين Hallelujah. Let us continue praying for the Americas as we are wrapping up America. نستمر في you can lead us also in eh, prayer as we are taking this time to bless these nations. Um, Hallelujah. Amen. And I would like to say muito obrigado <laughs> for uh, Brother Ibrahim and for the Brazilian church that they are praying um, with us. Uh, آخرون يقدم شكر uh, للأخ إبراهيم من أجل صلاته يا رب نشكرك من أجل عملك فينا نشكرك من أجل المحاربين في الصلاة في وسط العابرين نشكرك من أجل الكنائس of the Latin America churches, especially to send missionaries to reach the lost, the unreached people. This is the largest and the latest and the last uh, challenge for the Christian church, the Christian body to reach the unreached people and then he will come. The one who deserves all the glory, Jesus Christ, our Lord. Thank you for all the MBBs who are a part of the mission, a part of the church, and for those who feel that they are alone, جزء من المهمة الكبرى في كنيسة العبري نصلي أنك أنت يا رب تتكلم لهم ليعلموا أنهم ليسوا وحدهم رب نصلي من أجل الأخت أماني من أجل استخدامك لها مع النساء آه، المسلمين نشكرك من أجل شمال أمريكا وكل هؤلاء المحتاجين ليك باركهم يا رب بارك كل آه، منهم في خط الإنتاج آه، الإعلامي uh, these MBBs that are now in front of the camera on social media for those who are working on social media العابرين الذين هم أمام الكاميرات ويعملوا في خط الميديا نصلي من أجل كل واحد وواحدة منهم Hallelujah. Amen. Hallelujah. It's time to go to Europe now. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. أمين I'm so happy and I feel I feel I feel there is a huge energy in this أنا سعيدة جدا أشعر um, going to pray for Europe. And we الآن نصلي من أجل أوروبا وأخبار العابرين في أوروبا. Um, as I told you, yeah. I love telling stories about yes. أنا أحب كثيرا أن Yes. He deserves that. You know, the first thing uh, the Holy Spirit did when uh, the day of Pentecost came yep. is that He gave the believers to speak in tongues yep. in languages that people understood. في يوم حلول الروح القدس so أنه أعطى العابرين أن يتكلموا the متعددة that's happening in Europe. The devil wanted to destroy. He is a, a liar. هناك الكثير يحدث الآن في أوروبا. wars. أراد أن no. uh, يدمر عمل الله in the Middle East, especially in the Arab world, happened. Yes. And so millions of people mm. came to Europe, and even before that, many many uh, people came um, to Europe. And there they found the جاء الكثيرين من I am one of those. When I was walking in the streets, somebody came and shared with me about the love of Christ. He would have never كنت أمشي في الطريق في يوم من الأيام وجاء إلي أحد الأشخاص وكلمني عن المسيح brothers and sisters that they are not alone. It's really amazing to see what God is نحن اليوم نرى نفس الشيء يحصل مع الكثير من العابرين في أوروبا. Join them in prayers too. Hallelujah. فلنتحد معهم بالصلاة أيضاً. يا رب انا بشكرك النهارده من اجل يوم الصلاه العالمي لاخواتي العابرين اللي جايين من خلفيه اسلاميه. بشكرك يا رب لان احنا النهارده بنقف مع بعضينا كلنا آه زي ما كلمتك علمتنا ان احنا بنقف نرنم الترنيمه الجميله اللي فيها بنقول لك مستحق انك انت تاخد المجد وحدك. اشكرك يا رب لان احنا جايين النهارده من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة إن إحنا النهاردة بنباركك وبنرفع اسمك أنا بشكرك من أجل إخواتي اللي كلمتك علمتنا إن هم سيأتون من المشارق والمغارب أشكرك من أجل النور اللي موجود في إخواتي بشكرك من أجل عملك في إخواتي يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تباركهم بكل بركة روحية في السماوات أشكرك يا رب لأنك أنت هتعوضهم عن كل اللي فقدوه أنت تعلم كم الفقدان والحرمان وكم الاضطهاد اللي اخواتي عانوا وبيعانوا من اجله عشان كده انا بصلي آه، انك تعوضهم عن الاسره وعن الاهل وعن الاحباء اشكرك يا رب لانك انت هتستخدمهم بكل آه، آه، قوه الروح القدس احنا بنبارك اخواتي النهارده يا رب ببارك كل اجتماع ببارك كل مجموعه انا ببارك اخواتي العابرين من خلفيه اسلاميه في كل مكان في الارض النهارده بنقف مع بعض وبنشكرك لانك جعلتنا ان احنا ككنيسه واحده نقف مع بعضينا هنا في الارض بين كل الخلفيات عشان لما نكون في السماء نكون موجودين مع بعضينا كشعب بيبارك اسمك بارك اخواتي احفظهم في اسمك في اسم يسوع المسيح اشكرك من اجل اخواتي بشكرك من اجل عملك فيهم وبشكرك من اجل النهضه اللي موجوده في اخواتي باركهم احفظهم في اسم يسوع المسيح اصلي وليك كل المجد امين يا رب يسوع احنا بنشكرك بنعظم اسمك القدوس بنباركك يا سيد من اجل مراحمك واحساناتك وامانتك يا سيد بكل الاوقات وصلي يا سيد من اجل كل دول الشمال اوروبا فنلندا السويد دنمارك نرويج بنخلي يا رب العرب اللي موجودين انه يعرفوك يا رب بهالدول نشكرك من اجل الكنائس الموجوده نصلي يا رب من اجل نعمه وقوه وحركه جديده يا رب والتبشير الطريقة جديدة يا رب تعطي فعلا طريقة معينة خاصة بالأيام اللي بنعيشها والأيام الجاية يا رب صلي من أجل المؤمنين اللي آمنوا أن تعطيهم النضوج والنمو الروحي بحياتهم يكونوا هم يا رب بيوصلوا الرسالة بيبشروا الناس بيعلموا المؤمنين الجداد وصلي يا رب من أجل انفتاح جديد وطريقة يا رب ونعمة جديدة أنك أنت يا سيد تعطي نهضة يا رب بالكنائس نهضة يا رب بين المؤمنين نصلي يا رب من أجل كل عربي نصلي يا رب من أجل المؤمنين الجدد اللي آمنوا بالأوقات اللي فاتت أنه بتقودهم بمراحل جديدة بحياتهم الروحية أشكرك يا رب من أجل إحساناتك أشكرك يا رب من أجل أنك أنت تريد تستخدمنا يا رب بهالدول تستخدمنا أيضا لاجل دولنا اللي احنا جايين من عندها ونشوف شعبك يرجع لك الناس اللي انت خلقتهم بيجون لك من كل ثقافه من كل دين ومن كل مذهب بيكونوا تابعين لشخصك العظيم باسم المسيح يسوع اصلي امين Liebe Schwestern, liebe Brüder auf der ganzen Welt, es ist so wichtig, dass wir gemeinsam uns verbinden im Gebet für all unsere Brüder und Schwestern, wo so Schwieriges durchmachen auf dieser Welt. Lass uns auch heute gemeinsam auch für alle MDBs äh, in Europa والبلقان سأصلي بالألمانية ثم بالألبانية يا يسوع أصلي من أجل العابرين في أوروبا والبلقان لتكون أنت معهم دائما ساعدهم يا رب أن يختبروك كل يوم اجمعهم مع آه، آه، إخوة وأخوات ليسيروا في الرحلة معا كعائلة واحدة ساعدهم لينمو في الإيمان كل يوم ليكونوا ملح الأرض ونور العالم Befähige sie, Salz und Licht zu sein an dem Ort, wo du sie gestellt hast. Amen. Herr Jesus Christus, ti e sheh krejt in në Europa e në Balkan, e ti e gjithë me krejt e tanë. Jezus, një ma gjithë me të lykë ty për e me të parë ty për shëtit. Jezus Christus, bani bashk me vlasni e me motra, si më konë si familje kajt bashk. Një ma gjithë një me të më rritë në besin e me bukha për para. E për një fuqi më konë drita Amen. I bring you greetings from uh, Ukraine. تحياتي لكم we, the Christians of Ukraine, we strongly believe and we actually live by the power of prayer. And today I join my voice and my heart أنضم of وقلبي لصلوات ملايين المسيحيين حول العالم for Muslim background believers. Lord God, in Jesus' holy name, i I'm coming before your throne of grace. to thank you that you love the whole humankind. أنك منحتنا thank you for your son, Jesus Christ. That came to save us all. Despite our ethnic belonging, race, or any other criteria. I, Lord, pray that my brothers and sisters, though minorities in many countries of the world, they are always sure they are always always this testimony of Holy Spirit, but they are not alone. And Lord, I pray that their number will grow in coming days and years. I pray that the sacrificial gift of Jesus Christ will become vital part of many lives in Muslim countries. And we will celebrate your saving power and we rejoice all the testimonies we hear from ونشكرك من أجل شهاداتهم الرائعة نشكرك أن المملكة تزداد كل يوم آمين Amen. Hallelujah. Amen. Uh, who's Brother Yuri? Can you get, tell us something? Yuri. Yeah. Well, um, Brother Yuri, Pastor yes. Yuri, he is the president of the Pentecostal Church in hmm. Ukraine. Uh, uh and uh, uh, he's a man of God. Yeah, uh, I'm so honored that he wanted to pray for the Muslim background believers. And he mentioned that they are living by the prayers of the saints. Now, Ukraine is going through a, a terrible disaster. Uh, and the uh, war that's there. And he was praying for those who go through the same situation. As I mentioned at the beginning, that many, many people uh, flee out of their home countries because of the mm, war. Uh, and we want to pray uh, for those people because we want to um, pray for peace as the Lord asks us to pray. Lord, we مثل العابرين نحن thank you <laughs> for that uh, you نشعر بما يمر به الأوكرانيون الآن لأنهم أيضا خرجوا من بيوتهم لصالح من in the Middle East, in the Far East, in uh, Ukraine as well. And we, Lord, والحروب في الشرق الأوسط and thanks for what you did. You brought many of those Muslim background believers to Europe, to the West, so that they can know about you, And we thank you for the churches in Europe, mm. especially those churches that open their hearts and their doors. And uh, they gave uh, opportunity for those Muslim وخاصة uh, to be a part of the Christ family. I thank you, Lord, um, for what you do through the MBBs that were ready and are ready to step in front and be in front of TVs, social media, and even go back into their home العابرين أيضا تقدموا ليكونوا أمام الكاميرا ويخدموا على السوشيال ميديا. Thank you for what you do. It is only a miracle that makes somebody who ran away from the war a refugee, somebody who has nothing to be a part of the Almighty God. يأتوا بلا شيء آه، فيكونوا مستخدمين بيد الله رب بنشكرك من أجل اللاجئين uh, warm clothes for them, Father. نصلي من uh, أجل آه، ملابس دافئة. Father, and warm آه، houses, Father. And we pray for all the, وجبات الطعام اللي بيحتاجوها. MBBs around Europe, Lord. That كل uh, العابرين. Bless them. الموجودين في وسطهم باركهم واحميهم في اسم يسوع هاللويا We thank you, Father. Hallelujah. نشكرك يا Hallelujah. God is good. God is so good. الرب صالح صالح جدا. Now we are going to move to Asia. الآن uh, ننتقل if, إلى If it's for us, we will stay in Europe, but now we have to move to Asia and we have to pray for Asia. I think we have to do that because نصلي من أجل آسيا وننتقل countries yes. in the world. Yes, yes, it's, آسيا فيها it's, it's amazing how, how أكبر things are happening دول in Asia. المسلمين عددا so, let's go في العالم. To Asia. sometimes when we talk about Asia, it's Asia itself. It's a huge, you know, it's the largest number of Muslims. أحيانا of عندما Muslims. نتحدث عن, عن آسيا هي الحقيقة what's going on and what's happening There are so عما يحدث the الكثير من العابرين في Indonesia especially yes. and you have them in the east and in the west and the south Yes, uh, look at Iran في إيران بلد الكنيسة فيها هي الأكبر والأسرع نموا نرى عابرين في كل مكان في إيران they are not hopeless anymore. Yes, yes. Uh, we have لم يصبحوا بلا رجاء people from بعد. Pakistan. Yes. From Afghanistan. India, from Afghanistan. Yes. هناك عابرين people are all Over. MBBs are just like seeing the truth. Actually, the persecution and the, contradictions of Islam and especially the violence that goes through, it is revealing the true face of Islam and people see the truth and when they know the truth the truth sets them free. yes, yes and especially and how God also is revealing Jesus so we hear so many stories how Jesus is revealing ah. himself وأيضا نرى Asian people. الكثير من القصص أن المسيح يعلن نفسه في رؤى وأحلام in this uh, revival if we can call it we are looking for هناك آه، آه، uh, uh, آه، نهضة حديثة ولكننا ننظر إلى نهضة أكبر كثيرا إننا نعلم أن المسيح قادم قريبا وسنرى الكثير من العاملين قادمين uh, MBBs from Asia yes. will play the biggest role in reaching China, ah, in uh, reaching Europe, in reaching actually <laughs> Europe is, is going back into, into a, a situation where they uh, need missionaries. And God is sending yes. people into these to the West yes. to speak the truth والرب يرسل we are starting now in Turkey now and you know as, يرسل as much as you, أناس إلى الغرب من هؤلاء كنا نتحدث عن تركيا علي praying from Turkey Uh, فلنسمع الأخ علي يصلي What can you tell us about brother Ali Well, Brother Ari is a pastor. He's an amazing uh, man of God. He's, yes. uh, he's hosting a TV show on Canal Hayat, where we are now as well uh, live. Okay. Uh, and thank you so much, yes. Canal Hayat, for that. Uh, but remember, الأخ علي هو عنده برنامج على قناة الحياة قناة الحياة التركية and then it disappeared and now God is bringing back his church his religion and كان عنده no الكنيسة one can stop that it is going slowly but surely the revival in Turkey and I love to tell my Turkish brothers and sisters we are praying for you you are not alone أخواتي من تركيا احنا نصلي من أجلكم وأنتم لستم وحدكم بالفعل نسمع القصة علي مرحبا First of all, I would like to thank you all for praying for us, for our country, for church in Turkey, and for the Christians in this country. Turkey is over 99 percent Muslim. The number of Christians are less than even 0.1 percent. We need your prayers. We need your support. Just thinking that this country was full of Christians and Christianity even started in this country. It is amazing To think the number Even less than 1% today. غريب أننا نرى أن الأرقام تدنت إلى أقل من plan and uh, in this plan we all have a role to play together dear brothers and sisters and I am so thankful for this time that I'm able to talk to you and invite you to pray all together هذا, uh, eh, for our country and maybe all join together to pray for the whole world a lot of people are coming to Christ these days. Because so many young people, we have so many young people that they are not happy with their lives. and they are looking for better lives and, and they are looking for another God, another, another religion. And they are seeking, they are trying to learn about Christianity يبحثون uh, uh, eh, That, there are so many people, dear brothers and sisters, are having Jesus in their dreams. وأيضا هناك الكثيرين من الناس يرون المسيح في أحلامهم or they see يرون uh, uh, uh, to يركعون أمام الصليب أو يسمعوا صوت الله يدعوهم للانضمام إليه because of that, dear brothers and sisters. Let us all pray together. Many more people in our land may have dreams and visions of Jesus. Spirit may work in their hearts. تركيا اليوم ويعمل في قلوبهم ويريهم الطريق يسوع المسيح نفسه أرجوكم صلوا أن آه، آه، من أجل آه، الكنيسة من أجل القساوسة والقادة في الكنيسة حتى يعطينا الله الحكمة كيف ننشر كلمة الله ونتحدث مع المحيطين فلنصلي من أجل بلدنا من أجل هذه الأمة من أجل عالم المسلمين كله Oh يسوع يسوع المسيح نأتي أمامك We praise you, Lord, and we worship you as our Lord and as our Savior. Thank you for كربنا وإلهنا ومخلصنا نشكرك And thank you for leading our paths into your salvation, Lord Jesus. وأنك قدتنا eh, For bringing many others into your kingdom. And thank you for your special love for our nation, for the people of our country. حبيتك الخاصة لأهل بلدي أصلي أن يأتي الكثيرين أكمل يا رب عملك من خلال الروح القدس في كل بيت Let your spirit, Lord Jesus, go around the whole nation from east to west, from north to south. في كل هذه الأمة من الشمال للجنوب من الشرق إلى الغرب في كل شارع لتلمس كل بشر وتظهر ذاتك لهم And I ask you, كإله ومخلص أسألك please يا رب have mercy, please have grace over our people. In the name of Jesus I pray. Amen. لأهلنا Amen. Hallelujah. Don't we love our brother Ali? <laughs> <laughs> We have a prayer from uh, uh, another brother Hussein from um, Afghanistan. عندنا Afghanistan. What can you tell us about him? Yes. Um, ماذا تقول عن الأخ حسين؟ الأخ حسين رجل الله عنده برنامج على قناة محبات الفارسية ونحن نشكره أنه معنا في هذا اليوم together with him, introducing him another uh, uh, Afghani believers. Yes. And when they saw him, they said, "Oh, brother Hussein, you are the one <laughs> um, that led us to Christ." أسابيع وقدمت um, brother Hossein, أفغانستان وعندما رأوه قالوا آه and احنا نحن نشاهد um, uh, the the east side of Afghanistan is um, the is the Shia and the the, the Sunni. ف... We will speak uh, about that soon, but uh, let's نحن أيضا go نعلم and, أن جزء من أفغانستان يشاهد Pastor Hussein uh، قناة محبات. Can you, can you just like imagine Pastor Hussein, Pastor Muhammad, <laughs> Pastor is just amazing. جدا نحن نقول In in in that area in Iran, in Iraq, in Syria, in Turkey, the the Kurdish nation just like 50 million people. Wow, among them. there is is a revival. آه، guess what? This والأكراد آه، هناك نهضة في وسطهم uh, um, um, الرب يوحد آه، ويزيل الفروق بين السنة والشيعة والعرب واليهود في يسوع المسيح خداوندا تو رو شکر میکنیم برای تک تک عزیزایی که خداوندا تو رب نشكرك آه، من أجل كل شخص موجود الآن أصلي امروز آه. من اجل ان آه، خداوندا تحمي العابرين انفسهم واجسادهم وايمانهم وعائلاتهم اونها و خانواده هایشان باشه خداوند برکتشان بده تو رو شکر میکنیم و سپاس گذارت هستیم که تو خدای عالی و بینزیر عظیم که هر کدامشان در هر جایی که هستن برای تو بدرخشن اینما برای تو میوه های مثمرین و نام قدوس تو را جلال بدن در نام جلال و قدوس عیسی یسوع المسيح خدان القدوس خدان خدان فیراز دکم خدا سپاس خدا نشتر خدا سپاس خدا خدان تا اختيار كرن خدان جبو خدان ام تناس کن خدان خدان يا رب أصلي من أجل كل العابرات في العالم كله أصلي أين يكون يكون الملح اه، في أرضهم يا رب أصلي أن تستخدمهن وأن يكون نساء اه، اه، الله التقيات في وسط الأمم أصلي أن يخدموك ويعلنوا اسمك للعالم كله وأصلي من أجل آه، أمانه في وسط البرية في اسم يسوع خدان تگو خدان ون ایمن خدان خدان توان خدان هر جنک خدان که خدان خدان تهز خدان خدان ده هر درد و بلک خدان خدان مسیح آمین هللويا خدانس نافيتا بيروز يا رب أصلي بركاتك على كل العابرين حسكرنا تي بيروز أصلي من أجل حمايتهم من الشرير ام ام بون جتاريه حماية لهم في مجتمعاتهم وبيوتهم يا رب استخدمهم بقوة ليكونوا نورا لك أينما كانوا في اسم يسوع أصلي وبقيانا پیروز ای خدا هر کس کو در باس بویه جتاریه هاتیه رونهیا عیسی مسیح خدا توی پیروز بکه ای خدا آنها به دنگ یک ای خدان و به زمان یک ای خدان ام بیجه خدان پیروز بکه همو کسی که درباز بونه ای خدان جتاریا ابلیس هاتن یا خدان عیسی مسیح خدان دستی ته لسر کو در باز بونه هاتن بات ای خدان مپیروز پیروز بکه ای خدان و بدست وان بگره ای خدان و سینور وان فرح بکه ای خدان بدوان وان خدان بگیانا پیروز خدان دنگی تا ببیسن خدان و لپیتا تنه بمشن خدان بناو خدان عیسی مسیح آمین خوشک برا دارکن من قشدلیر لیر بەرزنجی لە هاتم لحضور خواهی امرو أنا قسم من الكنيسة الكردية آتي أمام الرب لأصلي من أجلكم للمؤمنين في الكنيسة الكردية حول العالم ككنيسة كردي بكار بيني أصلي أن يستخدم الرب إخوتي وأخواتي لبناء ملكوته وأصلي أن يجعلكم الرب أدوات طيعة في يده فيغير عالم الأكراد ويجعلهم ملح ونور فنرى تغيير حقيقي أصلي أن تعلن الكنيسة الكردية مجد كل يوم وتعلن الكلمة للعالم كله في اسم يسوع أصلي بناو عيسى مسيح خداوند دعواكين آمين Well, it's amazing. It's amazing to hear eh, different tongues and different languages. Uh, you know, how they are worshiping and talking to God. You know, it's, a uh, eh, eh, it makes my heart really want to jump. <laughs> of course, and, and remember, بلغات متعددة تذكري أن a Shia background yes. believer in Christ, yes. and we say two, three Sunni background believers في yes. in Christ. هذا الفيديو رأينا واحد من الشيعة وثلاثة من السنة. Now they are one family. That's true. Well, Actually, we have a brother from Iran that he's going to also lead us in prayer. Can you tell us something about our brother? Um, Dr. Sassan is a man of God. He's a solid Christian. He's a Bible um, teacher. He's one uh, of my favorite Bible teachers. <laughs> And I would love to, um, to tell him uh, اخواتنا المفضلين المفضلين آه، uh, بالنسبه لي كمعلم uh, آه، آه، للكتاب المقدس انا uh, بشكره وبشكر محبات تي في هو محترم ومحبوب في وسط عالم الايراني سو نستمع لكلمته Hi, my name is Saslan Tabasoli. مرحبا, اسمي ساسان تابسولي أنا قس ومعلم في المجتمع الإيراني المسيحي. أريد أن أدعوكم أن تفكروا في إيران عندما تسمعوا أخبار عن إيران في الإعلام. فكروا في إيران من خلال عدسة أعمال الرسل في الإنجيل. آه، شيء عجيب ولم يحدث من قبل يحدث الآن في العالم الإيراني الإسلامي. الكثير من الإيرانيين المسلمين يفتحون قلوبهم للمسيح ببشارة الإنجيل التي تتقدم هنا آه، هذه أوقات فريدة في التاريخ وأنا أقول لإخوتنا في الغرب أن المسيح منطلق بحرية في شوارع إيران وأقول للعابرين الإيرانيين إننا في عصر أعمال الرسل روح الله يعمل شيء فريد On the day of Pentecost in Acts chapter 2, verse 9, the first three people groups uh, that are mentioned in that verse are Parthians, Medes, uh, uh, and Elamites, the people of the Persian Empire who were in Jerusalem on the day of Pentecost, who heard the gospel and responded positively to the message of Jesus Christ. The same thing is happening today among Iranian people groups. But just like the book of Acts, there is opposition and persecution. There is suffering, there is harassment, imprisonment, even murder. So just like the book of Acts, كما كان في سفر أعمال الرسل كما كان الاضطهاد في سفر أعمال الرسل كذلك هو اليوم في إيران هناك معاناة وسجن واستشهاد في وسط العاملين كما في سفر أعمال الرسل أيضا الناس تفتح قلوبهم لكلمة الرب وأيضا كما كان في أيام سفر أعمال الرسل هناك معاناة واضطهادات لكنيسة إيران ونحن يجب أن نتحد ونصلي من أجل أيضا كما في سفر الأعمال فيسود اليوم آه، فيسوع اليوم يحقق وعوده يحقق وعده بأن الإنجيل سيصل الخليقة كلها أيضا أيضا نرى انكسار ومعاناة المجتمع الإيراني اليوم آه، ما الذي آه، يحدث في إيران اليوم والذي أعطى فرصة لتوصيل الإنجيل لهم هذا هو آه، هذا الانكسار المجتمع الإيراني يتهاوى من كل جانب وعلى مستويات عديدة بسبب كل آه، الوعود الكاذبة من النظام الإيراني الثوري إيران اليوم في حالة انكسار شديدة إيران فيها أعلى معدلات الغضب والاكتئاب واليأس عدم الرجاء يسود على المجتمع تضخم اقتصادي وفشل الحكومة الإيرانية الشعب الإيراني يقول لو كانت هذه الثورة الإسلامية التي حاربنا من أجلها فنحن لا نريد أن يكون لنا آه، آه، أي دين أو علاقة بالله في وسط كل ذلك المسيح يزور شعب إيران في رؤى وأحلام ومن خلال الميديا ستلايت وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع الكتاب المقدس وعابرين يشاركون اختبارا علاقاتهم مع عائلتهم وجيرانهم المسيح يتلامس مع حياة الناس في المجتمع الإيراني الكثير من الإيرانيين دعوا الله والأئمة من أجل أن إنقاذ حياتهم أو زيجاتهم بلا فائدة ولكنهم صلوا للمسيح فاستجاب لهم ففي وسط كل هذا الانكسار في المجتمع الإيراني المسيح حي جدا لأول مرة في التاريخ وناس بلا كنائس أو uh, مؤمنين أو كتب مقدسة يسمعون عن المسيح في أمام بيوتهم يشاهدون برامج مسيحية ويسمعون كلمة الإنجيل هذا ما يحدث في إيران انتصار عميق معاناة عميقة واختبار عميق للمسيح وسط كل ذلك أسألكم اليوم أن تقفوا مع أخواتكم العابرين من إيران من يعانون معاناة كبيرة فلنعضدهم بالصلاة ولنكون أصوات لهم ولنعيش على رجاء الرب أن يغير إيران أمام أعيننا Let's pray. فلنصلي. Father, we pray. That you continue يا رب أن نصلي أن نصلي أن تسكب روحك على شعب إيران أن تعطي رجاء شفاء في وسطهم يا رب يا يسوع نشكرك أنك تحقق وعدك وتبني كنيستك وأبواب الجحيم لا تقوى ولن تقوى عليها نقف مع إخواتنا في إيران بالصلاة والسؤال من أجلهم متحدين وناظرين إليك أنت أيها الإله الحقيقي أن يأتي ملكوتك fi To you to bring your kingdom in the country of Iran. Amen. Amen. What an amazing news that we just heard, and you're right, our brother <laughs> Hassan Um, and amazing. Uh, we are going now to to to pray. we have two people that have, uh, they are praying from Saudi Arabia and um, uh, سنستمع um, from, yes, uh, uh, Afghanistan, no, Pakistan, yes, um, from السعودية Pakistan and Saudi Pakistan. Both countries are known to be very hard for yes. Christians. Yes. and I'm so معروف أنهم two countries are للمسيحيين. We are actually now on air live in the Urdu language reaching the uh, Pakistan uh, and the Urdu speaking world. Uh, and, um, I just heard a nice story about a tent maker or a Pakistani who, who lives and works in, uh, in Saudi Arabia. سمعت قصة عن that uh, they gather weekly to pray with the MBBs in Saudi Arabia and they pray specially for a man called Dr. Khalid. And guess what? He is the Saudi who's going to pray with us now. قصة أنه يصلي كل أسبوع مع مؤمنين داخل السعودية من أجل أخونا خالد My name is uh, Reverend Dr. Robinson Asker, and I come from Pakistan. I'm Vice President of uh, IFGF Church uh, Global, and I host a show, uh, Journey of Faith. In Urdu, it is Iman Ka Safar, uh, and it, my Facebook page is uh, Iman Ka Safar if you want to subscribe it. I must say that coming from Pakistan, 96% آه، مسلم في آه، باكستان 69% آه، مسلمين وهم في باكستان هناك الكثير من الأماكن الفقيرة جدا وهي أماكن صعبة جدا لغير المسلمين أن يعيشوا فيها. Uh, we love them, they are um, wonderful people, but at the same time, they have very strong religious beliefs. And our mission, uh, uh, as I believe in Pakistan, we always say, the Bible says the salt of the earth. And as we are salt of the earth, we have to give our taste so that where we live in, that country we live in, they can really see the hope, and the hope is in Christ. رجاءنا في يسوع المسيح مهمتنا أن نقول لكل هؤلاء الذين يعيشون في هذه المنطقة but it leads to eternity. It leads to the life uh, عن الطريق الذي يقود And that is the message today I will like to give to all of my viewers and especially all those who come from Muslim background um, uh, or uh, MBBs we call them uh, the real إسلامية hope is in Christ الرجاء and Christ is the only hope of the world as the world is facing different challenges especially حتى في The word of God says that Jesus is the Prince of Peace. So that is where uh, our salvation lies and that is where our eternity lies. And I believe that uh, the Muslims uh, in Pakistan, uh, they are wonderful people. المسلمين they, في they really want to they serve their guests but when the, it comes to their religion they are where they are very very strong belief من الممكن أن نصلي من أجلهم ونتعامل معهم بمحبة ولكن عندما يأتي إلى موضوع الدين فهم دائما متعصبين جدا uh, you are on will that lead you to eternity and that is where I think each and every person has to see. And Pakistan, Being a very radical country, it is very difficult for people to convert there. it is very, very difficult uh, for a person who converts to live in that society because uh, the society never waits for the law to decide. They decide it on the roads, kill the people uh, right حتى في هذه البلاد الاضطهاد الذي uh, يقع على uh, المبشرين uh, لا يمكن أن يساعدهم فيه القانون لأن الناس تقوم بتنفيذ الأحكام بأنفسهم ولكن مهمتنا أن نكون هناك و ننشر كلمة الرب لنصلي And uh, we have to face, we are facing big challenges. The Christians in are facing big challenges, a big persecution. So please, please keep والاضطهاد uh, الذي يقع عليهم وأنا أيضا كنت من المضطهدين والآن أعيش في بلد آخر فلنصلي يا رب يسوع المسيح نأتي أمام عرش النعمة نؤمن أنه لا يعثر عليك أمر كل شيء uh, مستطاع في اسم يسوع المسيح أنت نصلي أن تكون أنت uh, المسيطر والمالك لكل ذمام الأمور Urfi, Pakistan وأن يفتح الباب لهؤلاء الذين يريدون أن يتبعوك أصلي من أجل إخوتي lead them to a path where they really can find peace in their hearts and they can uh, find eternity in the, day, in the days uh, where, where uh, the, the days which are very tough especially in Pakistan, and especially when the Pakistan is affected by flood, one third of the country is under water. So we pray for them as well uh, that they get salvation and they get the real uh, life, which is life in Christ. ولكن ارفع عينهم على عيونهم على الحياة الحقيقية في يسوع المسيح العابرين المتقدمين اللي بالسعودية وبالخليج يا سيد عظيم أمانة بين يدك توفر لهم الحماية اللازمة تغطيهم بدمك الكريم يا رب يا سيد العظيم احنا طالبين انه نكون نور ومنارة نور على منارة كما انت قلت يا رب انا نور العالم وقلت انتم نور العالم فاجعل يا رب اخوتي العابرين يكونوا مؤثرين فعالين في وسط عوائلهم وسط قبيلتهم وسط الحي اللي يعيشون فيه وسط المدينة اللي يعيشون فيها والهجر وكل مكان يا سيدي العظيم يجعلهم ملح الأرض لأنه الملح هو اللي ما تقدر تأخذه لحاله لكن الملح يعطي طعم للأكل وحاططهم يا رب أمانة بين يدك إخوة العابرين وأبغاك يا رب تفهمهم أنه هم مش لوحدهم أنت معاهم وحنا أيضا إخوتهم العابرين معاهم لأننا كلنا مع بعض ونصلي لكم أنت مش لوحدك آمن وثق بهذا الشيء فآمين الرب يعطيكم ثقة بهذا الكلام وحماية بدمه الكريم بالمسيح يسوع أصلي آمين Who would have thought Saudi Arabia praising the Lord? We, we started نحن في السعودية نسمع مجد للرب من السعودية بدأنا And Mr. Harun Ibrahim approached me and um, said, well, why don't we write Khaliji in the, in the Arabian Peninsula style, the uh, أغاني, Gulf style uh, of music? لهذا القطاع من الناس الأخ هارون تواصل معي وقال لماذا لا ننتج موسيقى خليجية over the years that this style I'm teaching you so that you can serve these people and and I praise him for that فكرت في الأمر والرب قال لي أنه أنا أعدك منذ زمن لكل الموسيقى أنواع الموسيقى التي تعلمتها ستستخدمها اليوم من أجل مجد اسمي الله محبة God is love for all God is love and, and he's available Just call on him الله and he's there for you, the one and the only. We don't worship none other but the Lord. هو موجود معك الآن متاح ليك الآن فلنسبح معه الله 三。 صرنا في خيرة انسان في تفكير مبارك اسم الرب آه، مش عايزينك توقف تسبيح الوقت رائع جدا نشكرك أخ ناصر <laughs> أشعر أننا نحلق آه، إلى أين نذهب الآن إلى أستراليا Amen. Hallelujah. What can you tell us, Brother Haroon, about Australia? We want to know all the news حدثنا عن أستراليا uh, حابين نسمع كل الأخبار من هناك. And the United States and, and uh, Brazil. It's, it's the West where people open their houses, yes. then their hearts and their churches um, to accept the كما تحدثنا عن أمريكا وأوروبا الغرب هناك أناس يفتحون بيوتهم وكنائسهم to in uh, these countries yes. and uh, some pound price in those countries. And in Australia, there are uh, already... The Australia? Uh, I know some mm -hmm. Muslim background believer yes. churches, small groups gathering من العابرين يجتمعون معا and as well churches open their hearts to make the Muslim background they really have that much struggles as other places. to be accommodated by the church? No. Okay. Many, maybe small challenges. Okay. هل يواجه العابرين هناك تحديات كما يحدث في الغرب أن uh, ينضموا إلى الكنائس الأخ هارون قال لا uh, ليس بالتحديد آه، الآن سينضم إلينا القس uh, حمدي من أستراليا القس حمدي فتح بيته وقلبه وكنيسته هو رجل الله آه، الذي يحب العابرين وهو أيضا على آه، له برنامج على القناة لنستمع لصلاته من أجل العابرين أبانا السماوي نحن نشكرك يا رب من كل القلب نشكرك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك نشكرك من أجل حبك الذي اعلنت لنا في شخص ربنا يسوع المسيح نشكرك لانك ترسل كلمتك لكي تشفي نشكرك من اجل كل النفوس اللي شفيتها برساله الانجيل لا سيما رب اخواتنا العابرين في كل مكان وبصفه خاصه في استراليا يا رب نحن نرفعهم بين يديك نحن نخضعهم لمشيئتك نحن نثق يا رب في جودك واحسانك لكل وحده ولكل واحد فيهم قياده ملموسه بروحك يا رب حمايه لاشخاصهم ولايمانهم وبركه لشهادتهم ولحياتهم يا رب اصلي انه وانت بتباركهم ذكرهم ان هم يكونوا بركه ايضا لاخرين ونصلي يا رب انك تعطي نعمه وامتداد لهذه النفوس فياتوا باخرين يا رب الى حظيره المسيح نثق تماما انك تكون جسد المسيح من كل امه وقبيله وشعب ولسان وتوحدنا معا يا رب كما وحدت الكنيسه في الماضي بين اليهود والامم توحدنا معا يا رب نحن وكل اخوتنا واخواتنا العابرين والعابرات لاجل مجدك يا سيدنا مره ثانيه يا رب احبائنا في استراليا يحتاجوا الى تاييد وقوه بالروح في الانسان الباطن سيدنا ولك في اسم المسيح كل الإكرام والعبادة والسجود آمين Amen. Praise the Lord. امين نمجد اسم الرب نشكر الرب من اجل استراليا وما يحدث فيها والان الى اين الى افريقيا Rejoice, Africa. Rejoice, Africa. Salvation's near. Rejoice, Africa. Your King is here. Rejoice, Rejoice. Africa. Salvation's near. Rejoice. so many ways. We're all with you, giving him praise. Rejoice, rejoice, rejoice, Africa. Shout hallelujah, hail to the King. Worship with gladness, oh dance and sing. Rejoice, rejoice, rejoice, Africa. Rejoice, Africa. salvation's near. Rejoice, Africa. amen. Hallelujah. Amen. نبارك الرب. Africa. I'm from Africa. Yes, you are. I love the song. I love the song. And I love the tea, the last, the last picture. Oh, أحب الأغنية جدا وأحب الفريق أيضا. Now we are in Africa and نحن الآن في أفريقيا. A brother that's going also to lead us in prayer. What can you tell us about معنا أخ سيقودنا في الصلاة. Yes. Ibrahim. إبراهيم. Brother Burima is a man of God. هو الله and I, I have to say that uh, he's humble. متواضع He's a man that leads uh, uh, a church. Uh, ويقود كنيسة building uh, uh, Planting church in the French-speaking Africa. في آم، we have to, الجزء uh, المتحدث بالفرنسية في People أفريقيا like him, mm, mm. we need more and more نحن for نحتاج الكثيرين من we know that it is the time for Africa to know about نعلم the أنه هذا هو Jesus الوقت لأن يعلن المسيح Remembered also Africa to be remembered and to be raised. Actually, Jesus wow. went yes. first time after he was, he was He went as a refugee um, to Africa. Yes. now Read it's the pay time. Africa. It is the pay time. Yes. Christ is going um, back Amen. to uh, uh, Africa. Hallelujah. And الحقيقة أن المسيح ذهب إلى أفريقيا وهو طفل والآن ويعود لأفريقيا. آمين. آمين. Yeah, I, I'm really. Uh, أنا سعيد uh, أن أسمع آه، آه، الأخ إبراهيم بوريما اسمي قس بوريما من بوركينا فاسو أنا من خلفية إسلامية كنت مسلم وشهد لي عن المسيح أحد آه، موظفين عند أبي أول مرة سمعت عن المسيح منه حدثني عن آه، ماذا يحدث لك آه، إذا أوزنت أعمالك الحسنة أمام الله أمام السيء وكان حديث طويل وتحدثنا آه، بانتظام كان مصر على أن يوصل إلى هي قصة طويلة ولكن آه، الحقيقة أن أبي آه، عندما قلت له أني أريد أن أكون مسيحي سمح لي أن أكون مسيحي وقال لي كن مسيحي جيد بإيمان حتى والدتي ساعدتني آه، أن آه، أعيش حياتي المسيحية وده نادر جدا وأنا وكنت عندما أذهب للكنيسة كانت تعطيني آه، بعض النقود لأضعها في صندوق العطاء as an evangelist, as a pastor, as a disciple maker, أنا اليوم كخادم للرب We are looking to making Fulani disciples of Christ that نحن نريد أن نصنع تلاميذ للمسيح نعد تلاميذ للمسيح that go through وأن تكون هذه منظومة آه، آه، آه، حركة منتظمة لتلمذة العابرين ليصبحوا أناس سلام كمرة نحن نقوم بعمل اجتماعات دراسة كتاب في آه، في بيوت المؤمنين وفي آه، أماكن عامة وهذا يؤثر على المجتمع بشكل كبير في منطقة الفلاني And by the grace of God, we are operating now on 13 out of these 21 countries. And our prayer is to see a movement of disciple makers وإحنا ونحن الآن نعمل في 13 بلد من هؤلاء ونريد أن نستمر. These followers of Christ هؤلاء التابعين للمسيح يثقوا في الله وفي عمله الخلاصي المغير يشهدون الناس من حولهم بأمانة وتضحية but they arrive as service providers. So we equip them in tailoring. نحن كقادة وقساوسة عندنا أدوات نستخدمها ولكن عندما نأتي إلى أي بلد من هذه البلاد نأتي كخدام وليس كقادة And traditionally, as you know, Fulani are cattle raisers. Yes, that our favorite. Some are cattle raisers, and also doing agriculture as well. Ah. And they arrive in the communities and they witness. المجتمع الفلاني مجتمعات زر... زراعية وعندما نأتي إلى هذه المجتمعات نأتي كخدام أيضا آه، متواضعين أمام الناس. we see movement, movement of disciple makers amongst the Fulani people. تطور وحركة بعد حركة في who have once brought Islam in West Africa that the tide may turn in our generation that we see Fulani who are disciple makers. آه، نحن الآن نرى أن فلاني آه، آه، كمجموعة من الناس هم الآن يتلمذوا المؤمنين أصلي يا رب that we become disciple makers, disciple make disciples. تعيننا أن نكون رسل نتلمذ planting happening amongst the Fulani uh, people and from the Fulani to the world in Jesus name. Um, we thank you and we trust you that you're going to do it. في منطقة الفلاني ومن الفلاني إلى العالم في اسم يسوع المسيح. آمين. آمين. الحقيقة أنه هذه أخبار عظيمة الرب يستحق أن نسبح له ونشكره ونحن نريد أن يكون لدينا الكثيرين مثل باستر بوريما في أفريقيا I just want to praise God for the memory of uh, uh, the great evangelist Reinhard mm, Bonke oh. for his life. Oh, yes. I sat once with him having uh, lunch and he said to me, uh, I have a vision to reach from Cape Town to Cairo. Hallelujah. And it is happening. Hallelujah. It is happening. الذي كان يريد أن ينشر كلمة المسيح من كيب تاون إلى القاهرة والآن هي حقيقة الآن هذا يحدث على الأرض نرى أن هناك الكثير من العابرين والأفريقيين الناطقين بالفرنسية سمعنا إبراهيم من البرازيل دارفور more than half a million Darfuri people were killed, Muslims killed by Muslims. آه، رأينا منذ آه، عهد قريب أنه آه، نصف مليون مسلم قتل على يد مسلمين is having more than 700 members. Amazing, uh, amazing. The uh, Somalis, the And هذه uh, song that says, "Rejoice, Africa." we want to say all the continents yes. rejoice because the savior is here and he's coming yes and we still have نحن other نبتهج لأن المسيح هنا and we are going to join them right now Right. أبونا المبارك بنشكرك بنباركك بنعظمك في اسم يسوع المسيح ابنك الحبيب ندخل إلى محضرك المقدس بكفارته بدمه الكريم الذي أريق على عود الصليب نشكرك نباركك نعظمك يا سيد أبونا المبارك آه بنشكرك من أجل الخدمة اللي أقمتنا آه وثقلتنا بها آه للعالم الاسلامي ثقلتنا بمحبه العالم الاسلامي محبتك التي سكبتها في قلوبنا نصلي من اجل انه كلمتك تصل ورساله الانجيل الى آه، آه، كل الاحباء اللي بيسمعوا وكل الاحباء اللي بحثوا بيبحثوا عنك بصدق وبحق وبشفافيه. كذلك اصلي من اجل الذين عبروا من الاسلام الى نورك المقدس ان تستخدمهم لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. نشكرك يا رب من أجل هذه العائلة عائلة آه، قناة الحياة والعائلة التي أنت جمعتها حول شخصك المبارك من كل مكان في العالم أصلي يا, يا سيدي ورافع هذه الصلاة في اسم ابنك الحبيب يسوع المسيح من قدم لنا ذاته أعطانا آه، شخص مبارك أعظم عطية آه، في حياتنا لك كل المجد والبركة والعظمة إلى الأبد tani wa so ina ke borai ne borfantai da ai kuri da ai sagal ya isa ka kire yang na mabbe jam se je ni yang na jam wo ti le ku imbar al Islamin in dem bot ku ne te jay bu de ke ya su do ni dem ne le wo ki ko jis borfantai ya na ka kire gi jam Nombar makinan kainat doro kinderai dinilai asa na kainat skumir ini token alanti ke kire ken an MPB kan an Sudan dio kan an Darfur dio kan na don kan kan asa ci ngor gor ko te wo kesi kuro yene e do bi do asa gis kesi yene de gis kuro yene wo na wala ski ngor gor ko te ni na ni je kesi jas ko ya aso da ya, ke boray gor ko te ni nes ka jam ni jam ni isi kuro si ki jas ko ke ba ya, Father God Almighty, King of Glory, thank you so much for opportunity. العظيم من أجل هذه الفرصة نشكرك لأنك إله محب ولأنك أنت من يخلصنا من قيود الإسلام خلصتنا واليوم نحن أحرار في يسوع المسيح مخلصنا أصلي من أجل إخوتي حول العالم خاصة من في السودان ودارفور أعطنا قوة أن نشارك بشارة الإنجيل مع إخوتنا إخوتنا المسلمين ونشارك الإنجيل معهم ليتمجد اسمك يا رب ساعدهم جميعا ومجد اسمك في اسم يسوع Greetings everyone for this MBB Global Prayer Day. أنا شينو وهذه زوجتي شنايا أبو أبو قدوسو أبو مقع قدوس أهاب بقرتويا هتماد أبو حنكور كيننا الصومالي لمان ملو بإجوغان ربيو ربيو وحنكور كينا الصومالي مسلم كسو بحي ربيو ربيو وحنكابرينا لجرتي أو إلى لسيد rabbi waxaan kaa baryay inaa xikmad siisan ee injiilka meel walba ku gaarsiiyaan dadkooda walaalahooda ay la qaybsadaan rabio rabbi waxaan kaa baryay inaa dadka anagoo kale ah muslim kasoo baxay rabbiyo meel walba ay joogaan rabbiyo in aad ku nabad yeeshid rabbiyo xikmad siisid rabbiyo la jirtid rabbiyo rabbiyo waxaan kaa baryaynaa in aad soomaaliya dhammaanteeda ay noqdaan dad kuu toobad keeno oo injiirka uu gaaro rabbiyo albaabada noo fur rabbiyo wadnaha noo fur rabbiyo rabbiyo na ilaali oo nala jira adigaa yiri sinaba idinkagama tegaa sina idiin dayrin maayo rabbiyo aabbo maanta oo ah maalintii loo duceynaa dadka muslim ka baxay waxaan kaaga mahadnaqaynaa rabbiyo inaad mugdiga naga soo saarta iftiinkaagana keenta rabbiyo rabbiyo ummadaada badbaada intaan waxaan ku ducaysanaa Father, we thank you and we يا رب نشكرك ونمجدك لتكن مشيئتك وليأتي ملكوتك رب احمي العابرين في الصومال نصلي أن حكومة الصومال تصدر قوانين حمايتهم أيضا will issue uh, legislation that protects them as well. Lord, we ask you that they will be uh, emboldened and they will out to their own people as well. Lord, Lord, we ask you that your your your Holy Holy Spirit Spirit guide them, them move and and also they all will will set free. ويصلوا من أجل أهلهم أيضا ونصلي أن يقودهم روحك القدس ويحلق على كل السمم فيعرفون الحق prayer day, we ask you that you save many more Muslims in Jesus' mighty name. We pray. نمجدك في هذا اليوم يوم الصلاة العالمي للعابرين ونسألك أن تخلص الكافرين Less than seven years ago, we did not know من سبع سنوات so many آه، مضت لم نكن نعلم أن هناك الكثير من العابرين في الصومال سمعنا عن 10 20 the Somali Christian TV. لكن Today we know of more than 7,000 Somali believers. من خلال شينو uh, وشنايا uh, uh, الآن نعلم أن هناك أكثر من 7000 عابر وعابرة وكنائس started this Africa session with yes. Rejoice Africa. Yes. and I would like I would love to ask him to finish this Africa trip with worship. Um, so. فلتفرح أفريقيا أفريقيا um, والآن uh, لنسبح الرب معا بترنيمة. always be faithful and merciful and, and worth, worth following. Blessed be his name. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Sing it with me, oh my life, Lord. And oh my life, you have been faithful. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Um, now we are landing in Middle East. And Middle East is not a continent, Brother Harun. so can you tell us من what behind the Middle East? Um, yes. yes. We came الشرق الأوسط ليس قارة ولكن uh, حدثنا عن ما يحدث في الشرق الأوسط. Where all this started. Yeah. في الشرق الأوسط بدأت القصة. The salvation of the whole world started. خلاص العالم كله بدأ في أورشليم المدينة التي ولدت فيها المسيح جاء للعالم كله في الشرق الأوسط أيضا أراد الشيطان أن آه، ينشر الخداع من خلال الإسلام قلبي ينكسر لأن آه، لأني أرى أن هناك الكثيرين في الشرق الأوسط يعانون آه، في اليمن أناس فقراء. ولكنهم منسيون. من أجل ذلك لكن أنتم لستم وحدكم أنتم في قلوبنا نصلي من أجلكم آه، لكل البلاد العربية لكل آه، آه، المعاناة في إيران في فلسطين في كل مكان نقول لكم أنتم لستم وحدكم وخداع الشيطان الذي أتى من خلال الإسلام hmm. في اسم يسوع المسيح في اسم دم يسوع المسيح سينتهي وسينقشع لذلك نحن في الشرق uh, الأوسط حتى يعرف العالم حرية المسيح عندنا um, قصة خاصة تحب أنك تشاركنا بيها حدثت في الشرق الأوسط um, ترينا كيف uh, يتلامس الله مع هذه المنطقة ويتحرك من خلال الكثيرين أحب أن أشارك معكم هذه القصة um, رجل لبناني كان uh, يعيش في الكويت أراد أن يعود إلى uh, لبنان uh, حسب ما قالوا في خبرته في اختباره أنه أتى للبنان وأعطاه شخص آه، آه، الكتاب المقدس ومن خلال الكتاب المقدس فقط قبل المسيح uh, <laughs> hmm. لم uh, يتلمذ لعدة سنين كان uh, تابع للمسيح. A Muslim secular TV interviewed him أحد الأشخاص تقابل معه من uh, قناة uh, مسيحية آه، قال uh, قدم نفسه أنا سمير أنا آه، أصبحت مسيحي وقبل المسيح وشارك مع هذا الشخص بعد سنوات ظهرت قصته و قطعته العائلة و I mean he was on the streets. Then طردوه وكان فعلا يعيش في الشارع. On his tweet account, Twitter account, أحد الشيوخ كتب هذا المنشور على تويتر يقول من يهن الله فمن له من مكرم هذا الرجل لم يكرم الله فلم يكرم الله before and after and uh, he was actually saying that this is the punishment آه، آه، الشيخ كان بيقول آه، انه هذا هو عقاب الله <laughs> وضع هذا على التويتر uh, uh, إحدى مقدمات البرامج وجدوا هذا المنشور وأرسلته للفريق فقلنا جميعا هذا هو أخونا يجب أن نجده فاتصلنا بقس آه، في هذه المنطقة عابر أيضا فقال نعم أنا أعلم أين يوجد هذا المكان و آه، سأذهب آه، لأجده بعد ساعتين وعشرين دقيقة هذا القس كان يقف أمام سمير وجده وتحدث معه uh, وأرسل uh, لنا فيديو ونحن منتظرين جميعا الأخبار ذهب للأخ سمير وقال له uh, إخوتك وجدوك وأرسلوني لك وأنت لست وحدك come. And so he took him. تعال معنا. And Pastor. he took a shower. The pastor took the pastor took him to his home. القس أخذوا so إلى منزله. He had a warm meal. And, uh, استحمى وأكل وجبة من الطعام the love of Christ ومحبة المسيح covered him. Yes. غطته Can you believe that? The devil wanted to show this man and to destroy him هل تصدق أن الشيطان أراد أن يدمر هذا الرجل لكن بالرغم أو بسبب هذه التويته وجدنا اخونا the slide back uh, of the, the, the Twitter thing, that Twitter has uh, I replied uh، نرى الصورة مرة أخرى uh، الأخ هارون uh، كتب على التويتر المزمور ردا على هذه التويتة أنت ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا هذا ما حصل لأن إخواته وجدوه واحتووه بسبب نشرك لهذه التويتة شكرا يا شيخ نشكر هذه قصة رائعة جدا أرادوا أن يضحكوا عليه لكن الله كان له خطة أخرى سمير yes. سمير this man هذا الرجل he wanted to be a part of this show أراد أن يكون جزء من هذه آه، من هذا اليوم وأراد أن يصلي من أجل إخوته وأخواته ويقول أنتم لستم وحدكم هذه قوة الرب يسوع هذه المعجزة يا رب يا إخوتي اعلموا أنكم لستم وحدكم لنذهب معا لنسمع سمير الذي كان يجمع القمامة يصلي من أجل إخوته وأخواته سلام لكم نرفع الشكر إليك يا الله باسم ربنا يسوع المسيح نعم نقول آه، صلاة حارة بإيد بيضاء لحتى تصعد تذكارا أمام الله من أجل الإخوة العابرين نعم جميعا آه، وليت الله أبان نفسه وربنا يسوع المسيح يسهل أمامنا الطريق إليكم وليجعلكم الرب تنمون وتفيضون في المحبة لتحبوا بعضكم بعضا وجميع الناس كمحبتنا لكم حتى تتثبت قلوبكم بغير لوم في القداسة أمام إلهنا وأبينا عندما يظهر ربنا يسوع عائدا مع جميع قديسيه نعم سلام لكم بالنهاية واو واو Wow, what's an amazing story. What's an amazing, amazing story. This is our God. هذا هو الله awesome. This is our God. He never left anybody out and we are all welcome. لا يدعنا نخرج خارجا. And we all find a family to belong. كلنا نجد مكان. كلنا نجد عائلة. You know, I, I I want to pray for for our families. أريد أن أصلي من أجل عائلتنا. You know, um, as an MBBs. كعابر نصلي من أجل الآخرين و... و... ونشاهد شهادات ونقدم شهادات We just really need in, the, in our deep in our hearts though we need somebody to pray for our families because our beloved ولكن brothers and sisters داخل قلوبنا well نحن نريد أن يكون هناك من يصلي من أجل عائلاتنا I know you are privileged actually man you are second generation uh, انت uh, عندك بركه خاصه انك آه، آه، الجيل الثاني من العابرين في عائلتك uh, فاهلك مؤمنين انا الجيل الاول في عائلتي عائلتي um, كلهم ما زالوا آه، أو أو uh, بعضهم ما زالوا مسلمين nights praying for their Uh, brothers and sisters, and I would love نحن نقضي أياما وليالي نصلي من أجل أهلنا أرجو أنه آه، المشاهدين يصلوا معنا uh, من أجل أهالي العابرين صلوا من أجل عائلات العابرين حتى يأتي اليوم الذي نبتهج فيه معا كعائلة كاملة أمام المسيح ليكن hmm. هذا آه، آه، هذه الآية حقيقة أنه اليوم تخلص أنت وأهل بيتك يا رب نشكرك hmm. hmm. من أجل كل العمل الذي عملته في عائلات العابرين نصلي من أجله Uh, Lord, we pray for the churches that they can stand up and finally take the spear and throw it behind and accept the families Hallelujah. the new family members Muslim background believers now I'm وهي three stories from العابرين where MBBs felt rejected even though they were beaten up and one of them was beating up so badly نحن الآن ننتقل إلى إيران قصة من إيران and he went to churches and they were scared to death um, to take him in. وكان mm. هناك so عابر uh, uh, they would take the courage and that the Lord would strengthen them. ضربوه أهله وكان مجروح بشدة وذهب للكنيسة والكنيسة رفضت أن Yes. Just take that step and الرب معكم خذوا هذه الخطوة لتكونوا مساعدين في عمل الرب Iman, I would really love to take um, Iman, um, Yasser to, Nasser to lead us in, in, in worship. أحب أن uh, يقودنا ناصر في uh, ترنيمة. We just like take the, uh, the, the viewers

يا حبيبي يا يسوع نشكرك لأنك صالح uh, لأن لمساتك محبتك أنت رائع يا رب أنت رائع يا رب نشكرك ونصلي من أجل آه، كل من فقد أب أو أم أو أو آه، فرد من العائلة آه، آه، أن ينضموا إلينا ونكون عائلة واحدة نحن آه. آه، نصلي uh, أن نأتي لنعيش مع العريس الآن أنت تعلم أنه uh, آه، الويب سايت هو mbbglobal.net وهناك uh, على الصفحة حائط للصلاة Uh, يمكنك أن تصلي معنا uh, في عدة uh, أماكن وأن أن تقيد أنك صليت معنا اليوم أرجوكم أيضا اكتبوا طلبات صلاتكم على حائط الصلاة في الويب سايت وأيضا على أرقام رقم الواتساب الظاهر أمامكم أنتم جزء من هذه العائلة if you want to expose yourself to somebody and you are in a small village you are somewhere isolated um, and you think you are alone تريد أن no. تشارك yes. devil is lying to you yes. you can uh, have big family. Yes. You can make us your uh, family. إذا أحببت أن تشارك ما يصنع الله في حياتك وأنت تشعر أنك في مكان مغلق آه، قرية صغيرة آه، آه، الشيطان يكذب عليك أنت جزء من عائلة كبيرة تستطيع أن تقوم بعمل الله Yes, hallelujah, praise the Lord. Um, now that we are wrapping up the time, the time flies, you know, الآن نحن um, أتينا لنهاية الوقت الحقيقة أن uh, الوقت ذهب سريعاً you know, uh, was with us and we assisted with, uh, from the beginning until uh, now. Yes. We want to thank uh, um, all the channels. Yes. That, uh, نشكر جميع من شاركوا معنا القنوات آه، التي أذاعت آه، البرنامج اليوم آه، القناة التركية محبة تي في الحياة عربي جاد تي في الذين أذاعوا هذا البرنامج حول العالم Uh, uh, يمكنكم أن تزوروا آه، موقعنا آه، على الفيسبوك uh, وعلى mbbglobal.net آه، um, على الفيسبوك اضغط على الزر لتتابع حتى تصلك كل أخبارنا يوميا testimonies of Muslim background believers in Christ into MBB Global YouTube. Um, so you will يمكنك أن تشاهد أيضا شهادات عابرين على MBB Global YouTube. That آه، بلغات مختلفة ولكل <laughs> من آه، يريدون المشاركة اكتبوا Guess what? Yes. We are coming and we are here and we are here to tell هنا. the whole world that we love Jesus. We are و... وسنقف ونقول أننا نحب يسوع و... ونحن أمة المسيح كلنا معكم متحدين في اسم يسوع والآن الأخ ناصر سيقودنا في ترنيمة. Yes. Thank you everyone. Thank you. نشكركم جميعا إخواتنا آه، الأحباء ونراكم في المرة القادمة العام القادم choosing to walk in Jesus' path. God promised that He'll be with me to the end of age, the end of age. Remember, sister, remember. مبارك اسمك يا رب نشكركم جدا أنكم تابعتم معكم معنا نشكر كل آه، المتحدثين بلغات كثيرة سنراكم في العام القادم بنفس الوقت. من الآن إلى أن نلقاكم مرة أخرى صلوا من أجل العابرين وخدمة المسيح This family you can call your own. With us you are not alone. MBBs. You are not alone.